Ĉu Esperanto vere celas esti internacia lingvo por la tuta mondo? La Esperanto movado estas freneza. Ĉu Esperanto simple celas esti ludilo inter okcidentuloj? Sekso. Sekso. Sekso. Pardonu min pro tio. Mi estas freneza. Ĉi semajne mi estas freneza.